Olá, Joana. Olá. Uh, obrigada por nos concederes este momento de partilha. Eh, para te dar um bocadinho a conhecer, eu gostava de te perguntar uh, especificamente o que é que é o preencher vazios. Então, o preencher, o, pre, o preencher vazios surge como um projeto ligado, ligado à minha tese, inicialmente, para tentar chamar a atenção do, do, do, do problema de, de, de tentar preservar o azulejo, o património. Ou seja, eu andava, quando andava pela rua, estava sempre a, dar de caras com uma fachada onde faltavam, onde faltavam azulejos e aquilo estava-me a inquietar, ou seja, porque ninguém faz nada para combater esse, esse problema. Então tentei pegar nisso e transportar para um projeto para tentar dar aí uma volta, Muito bem. bem. chamar a atenção para isso. Muito bem. Eh, eu ia-te perguntar um bocadinho quais eram as tuas motivações, eh, mas acho que... Sim, acho é que é, chamar, é chamar a atenção para isso. Para, para isso. preservar o património. Para, sim, para o, para o problema. Muito bem. E costumas trabalhar com que públicos? Com que públicos? Eu acho que é mais... Eu acho que é todo o tipo de públicos que anda pela rua, ou seja, as pessoas, os transeuntes, ou seja, acho que é dos 8 aos 80. <laughs> Muito bem. Hum, eu gostava de saber Hum, porque é, acaba por ser um projeto de, de, intervenção comunitária, de preservação de património, mas tem, tem esta vertente. E eu gostava de saber qual é que tu achas que é o papel da liderança neste tipo de projetos. É assim, eu acho que este projeto é diferente, primeiro porque acho que não há nenhum projeto que intervenha assim na rua como o meu. E depois acho que é preciso ter ideias, ideias inovadoras para tentar eh, transformar isto tudo, ou uhum. seja, um problema que está camuflado, mas que está à vista, à vista, à vista de todos. E eu dei ali um mistério e desvendei se calhar de uma maneira diferente, para as pessoas andarem também para ele. Muito bem. Como é que tu aconselharias eh, jovens inovadores sociais que estejam a iniciar a sua atividade? Quais eram assim os conselhos que tu darias? Mais relacionados com a liderança, mas conselhos Sim. no geral? Eu acho que tendo uma ideia, acho que é preciso acho que é preciso investigá-la e, e, e, trabalhar nela e nunca ao primeiro impasse deixá-la de lado. Uhum. Acho que é preciso mesmo, sei lá, dar-la a volta e reformular até chegar, se calhar, a uma ideia mais sólida. E acho que comigo foi assim, eu quando tive este projeto, acho que nunca pensei que ele chegasse tão longe. A minha ideia era um projeto para a tese, pronto, se calhar quando acabasse a tese ficava ali, era um projeto mesmo da faculdade. Uhum. Nunca pensei que ele chegasse a este ponto. Essa Qual é que achas mim, que... acho que foi mesmo Sim. um boom. <laughs> Qual é que achas que foi o motivo que levou a esse boom? Se calhar por ser inovador e não haver nada, nenhum projeto de arte pública que chamasse a atenção para um problema que é de todos. Se calhar acho que é por aí. Muito bem, sendo um projeto de arte pública, hum, como é que tu conseguiste envolver uh, as várias partes da sociedade? Pronto, ao início, lá está, eu comecei a trabalhar como se fosse um projeto para mim, mas depois comecei a perceber que isto é de todos e toda a gente interessa sobre isto e quando comecei a ver que os mídias falavam sobre isto, as pessoas partilhavam, comecei a achar que para mim passou para mais gente. E acho que foi assim que o projeto também cresceu muito mais e comecei a perceber que as pessoas realmente podem se interessar sobre isto e preocupam-se. Muito bem, só para terminarmos, do ponto de vista uh, da comunidade, e pensemos aqui um bocadinho no Porto, onde estamos agora, qual é que achas que foi o verdadeiro impacto do teu projeto? Ou está a ser ainda? Sim, Agora, eu acho que as pessoas já reconhecem, ou seja, quando passam pela rua e veem um trabalho meu, já sabem que é do preencher, é do preencher vazios. E isso para mim é ótimo, conhecerem o, o meu trabalho. Ou então, quando vou a algum sítio e digo, ah, eu tenho um projeto a preencher vazios, ah, és a Joana. Isso para mim é mesmo muito bom. Uh, e acho que o facto de o projeto assim chegar a mais pessoas e, e, envolve a comunidade e o facto também de eu fazer workshops e querer levar o projeto para junto das pessoas uhum. e querer envolvê-las, acho que é uma dinâmica boa, ou seja, é um projeto comunitário, lá está. Não é só meu, é de mim para vocês. Muito bem, muito obrigada, obrigada. Joana.